大家好，我是五月轩。你知道阿拉伯数字是谁发明的吗？你可能会以为是阿拉伯人发明的吧，其实是印度人发明的了。 它其实是一千五百年前由印度人创造出的数字符号，还发明了零的概念。由于海上贸易的缘故，传入南欧西班牙，一直要到西元八世纪时，西班牙与阿拉伯人发生征战，才由学会了印度数字的阿拉伯人传入西欧各国。也就是在这样误打误撞的情形下，印度人发明的符号变成了大家所谓的阿拉伯数字。 也成为了现代数学的重要基础。对了，你是不是想问为什么是我在这里讲话？但是我也不知道。如果想知道的人，请在下面留言，也不会得到答案。